بسم الله الرحمن الرحيم الحمل utawi sakehe jenis punyu kang papat Alisalau tegese utawi sakehe puji bikulli kawalin Kalawan sakabehe sifat kesempurnaan lillahi ikut tentu maring Allah Li'allal kamala karena satu hula Kesempurnaan إما قدم على قلالة كنقدم وهو من كوتوي كما إما قدم واسمه إقسم الله تعالى وإما حديث على قلالة على كحديث وهو من كوتوي كما ikufaluhu pada bulan Allah Ta'ala Wal kullu bakau tawisa kabehe ila ilil ilalau laula imba kolimun pahu fahuwa wasfuhu wa imma halisun fahuwa fa'luhu lahu ta'ala ikut tentu tetap dari Allah ta'ala falastahiku maka orang hak alhamdain dan puji hakikatan kalawan hakikat falastahiku maka orang hak alhamdain hamdu haqiqatan kalau hakikat supaya ruhul liyane Allah taala Wassalatu lan utai nikmat kandil barang kalawan takzim Wassalamu lan ziyadatu taslim ala rasulullah iku tetap in atasa Rasulullah Alqa'a dibaakan sapa al-musallif wa الظاهرة اسم ظاهر Moke al-mudbar ing dalam panggonan isim domir Siyadatan kara lebuhe tetafhimi amrin nabi Mari kagung akan perkara nabi Al-Mustafa kang dan pilih ikilah nabi Di idopatihi kalawan dan inu patakan lapan Rasul inas berjalalati bareng jelengan kang agung yang ane lapan Allah asarihi kang pertala wa Rasulullah lalu utawi lapan Rasulullah sorong iku dadi Rasulullah alaban iku alam bil ghalabati kalawan ghalabah alam bil ghalabah على نبي الله إن أتسى نبي إن سنايا محمد يلي قجل محمد صلى الله عليه وسلم وأدل القلاوة المالك أن الإنوبات ستون إنوبات للأهد إكتتم للأهد والمأهول الأطاقة للقلوره إكو نبي نبينا نبي إن سنايا মোহাম্মদুল জাতানা মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম لأنه إنوبا tak karena satu na inopan tapi kutekan inopan lima maring makna tapi kateka lahu maring ma opal alif walamu alif lam bila jinsi nyatane alif lam lila jinsi wal istigrok lan istigrok wal ahdi lan ahdi Islam waruh siro أن hukba إنسان هنا hukum Iku isbat amrin netepakan perkara Li amrin bari perkara kawawana Kesini lapan di ahadin As-sawab li amrin Isbatu amrin li amrin Isbatu amrin netepakan perkara Li amrin bari perkara kawawana ala ibn abril atawa ala ibn akal seweje perkara al abril saking perkara kawana weneh paman te sapa wong roka iku lebu ba iku ngerti bal abran e perkara bilal umuri abran e seweje perkara bilal umuri saking pera pira perkara Paling tasawwaro, maka nasawur sebal siman maknahu lele ikina amran fakot balaka Falam yahkum lal ala netepakan Bel Falaka hukum ikbal bisumuti kalawan tetepai amran Walau pihi lan orang lapini amran Subiya baka Dil arali Ikila opo hadal idrak Ikila idrak tasawuran ikasawun Wa ilman lal ilmu خير رقيلا خير لبو إرسو سلايا الله بأنا هلوس إرسو طول بأنا هلوس وإكو wujud wujud makna alam dalam sausa waranono wa anna tasawwuro bakdal abdu wa in tasawwaro wa in tasawwaro labulla sawur makna bakdal abdu makna perkara maasubutnya sumantana tetapnya amri na amrin barang perkara kagawana aw ah, nafi atawa nafi le amrin Alho saking perkara kagawana subiya makanan arani ikilah hanal in subiya dan arani opo hanal inrok ikilah inrok tasdikon il tasdik Wahukman hukman lan Tasbatullah kaya lupakan yang susah layak Al-Hudusa in ayan alami waring alam Makna tasawurina In dalam sawusik tasawur in susah layak li maknahu Baring alam. li alam Wahuwa utawi alam tayi kuma barang Subhanallah kasali Allah Ta'ala Fala kulu baka ngandika yang susah layak Al-alamu halisun Tawi alam iku kang ayah Makalah kilan al kagalah pakal insul sanaya al hudusa al alillahi taala sakir Allah taala. Mana kulo maka insul sanaya Allah taala lesa bihalisin. Iklapan taala lesa bihalisin. taala tapi Allah taala kulasan Allah taala anu bihalisin iku perkara kagajar. Wal hakim dan utawi kagahukubik ilmah kumbi kalawan lemah kumbi imba saya besar i iku e ala kalane kang aduene sarak Allah lan Rasul au ahlul adati atawa ahlu adat awil akli atau awil aklu atau akal Walhuk besar iu e maka utai hukum saraku yang hasilu dari mbak Karengkes hukum sarapi kesbalik dalam rangdu umat Ahaduhumak ahaluhu bahu tawe salah sama jina kesman ikohim tamu taklip ni tam taklip mawaw tahe tam taklip tahe ku kalamullah nawal Allah andal kamu nuhakkan lah ala kawan syai'i ngalasa ala le perkara matuman ikunan sukri amuhayiran atawa milih-milih amuhayiran atawa din pilih-pilih Fatalabu maka utawi talam iku arbaatun papat al injabu sesama ji ijab wal lalbu lan kakapi nole lalbu wat tahrimu lan kang telu tahrim wal karahatu lal kakapi papat karoha wal ijabu maka utawi ijab utawi aran ijab kalamullah iku kalamullah Dawal Allah al ta'aliku kang kalabul ikilah kalamullah kau dalalatu biqonil pali kalawan anane panamelan maktuban ikone supih kalaban akinan kalawan wanita kang muakat kang kata katalabi kawanil islam kaya dan suprihe kawaid pira-pira keadaan islam alam sekalima kaya dan suprihe Dolap ngaran rukun Islam. Koila Islam tu rukun Islam al-hamsu kang lima. As-salatan negesa sawiji sahadat loro. Wa iqamis salah. Kang kekapi nona kalegakan salat. Mata isakalan kekapi telu kawahakan zakat. Wasami Ramadan kekapi papat. Wasain dalam bulan Ramadan. Wajil baitilan kekapi lima. Munggah haji Allah hilal mustaqil saking wong kawasa wal muradulan utakan dan kalapakan bil pakne kalawan pakne wai ku tawi pakne tay ku al makna makna al hasilu kang hasil kala makna bil masdar kalawan masdar wa huwa utawi palu tay ku harokat wasakanat piro-piro gerak lan piro-piro benak wal muradulan utai dan kalapakan bil islam kalawan islam Alai tuwi ku sifat ala sinatu ka hasil kelayaan bil fa'li tilkal umur saking bilabala piro-piro perkara walal bulan utai aran lal bui ku kalamullah nawal Allah abu ta'aliku kam ta'aluk kalamullah eh ko dalalatin ko dalalatin boleh dalalatin boleh Kholil pali kalau ada pada melal batuman ikut dan sutri walaman kalawan panyukna baru akidin kang ora kata nabi sunnah dan fajr kada sunnah salat sunnah fajar wanawiha lan sabasana ikala sunnah fajar bulan utawi alam tahrim iku kalamullah dawal Allah al muta'alliqu kang ta'alluq ikala kalamullah ta'alluq qadinalatin Bikonil kapit kalawan anane kalawan anane irun anal pale sakit bidama mantuman Bikonil supre palaban kalawan panjupre takid dan kandil kukuhakan Katola bel kapit kaya Aden supre he dari cegah dari baliran al sirki saking busri wal karohati lan bakro al sirki wal karohatulun lan karohah karoha kalabullah iku kalabullah dawal Allah Abu Ta'ala iku katalu kalabullah Ikwalil kapi kalawan anane kacegah bantuban iku dan suprih talaban kalawan panjupri Kora akidin kang arabu akad Kata labil kapi kaya dan suprihan dari baliran dari kacegah al karohatul Qur'an baca Quran ruku dalam dalam karupku wasujudin lalu dalam sujud watahir lalu tawi tahir Iku kalamullah lawan Allah abu ta'ala ku alu kalamullah kata'alu kadalalatin Bikoli saya kalau ada perkara ku muhayyaran Kalian pilih-pilih apa pilih dalam besar Belal pali antara bindamal wa tarkilan digalakan Kalbai kaya doa tuku dan وجعل opalan bunan bu wal karwalan karwa من akamit التكليفية saking pura-pura hukum taklifiyah wajalun dan bilal utawi andani akun dan bi wal karwal binal akamit tak ahkam taklifiyah saking pura-pura hukum kabasa taklif mabiyun ikunan anegakan ala qawlin kodi ay baktin al baktilani dengan atasnya pendapat Konya Ebu Bakrin al-Makilani bil anna taklifa saking satu oleh taklif ikut talabuba fi kulpatun juprih barang fi kutub dalam bak kulpatun utawi kulpa kapayahan Wabakol kaul lan utawi ing atas kaul wabal alal kaul lan alapan ing atas kaul al anna taklif kalau satu oleh taklif ikut ilzamu ba' nerima kewajiban perkara fi kutub dalam mata kulpatun utawi kulpa utawi beban Palai sama kawalano apu almandu mandu Wal makruhu lal makruh Mukallapan bihi iku mukallap bih Illa ijama karena Ola ijam iku majud Illa ijama karena Ola ijam iku majud Bihi in dalam kullul minal mandu wal makruh Wawa tawin Ikilah kaul bi Allah taklif Enzama fi kulpatun Muktamanu iku kaul muktaman Kandin dani akan pegangan Wamaru maulal ala polu utawi mubah malah sama ke kola lolo mubah iku bukan lapan bi bukan lapi Ala kilaw kaula yali ngalasa karo karona Kaloro Wa mahalul hilab utawi Panggonan hilap, Bil bali tetap di dalam pakli awit tarki atau tarki di dalam dinamalan atau dinyalakan amma tiqalul wujubi ala pun utawa nakanakan wajib wa tahrim na tahrim lanakanakan tahrim wal lalbi lanakanakan lalbi wal karawah lanakanakan karawah wal ibah lanakanakan ibah wa huwa bakon wajibul iku wajib bila nasain kalala para perabutan Halulu maka manji opal kulu sakabe petak lepiah. Ya. Di dalam hitam taklid.